Na, no, nebudu vlitat. Hele, Danča. Dělej počuj, na to nemáme čas. Já nic Hele, pohlídej mi okolí, kouknu na vás. Dobře. Hele, takže jsme tady a potřebujeme se dostat do sejfky. Za dvě minuty se nám začne stahovat modra. Hey, camp, entra, play the Kámo, slyšíš to? No. Jo. Tohle kam letí. Sorry, dnesky. Kámo, vidíš ten airdrop? Jo, jdem pro něj. kámo. No. Nechci si stáhnout ten Fortnite. Ale přemýšlím o tom. Přijde mi to takový zábavnější jo, celkem. Jo. A hlavně tady to mi nejde. Shit, pozor. A jdem po nich. Jo, tak počkej. thật Đêm lại nhỉ Đêm. Chết rồi phải không? Thấy cam không? Mang men không? Bỏ quá stupid. Ah! <laughs>